Resca es la empresa pública de, a la, Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias y eh, tiene eh, como objeto eh, la internacionalización de la economía canaria. En sus dos vertientes, está en la vertiente de apoyar a las empresas a salir al exterior y también lo que es la atracción de inversiones extranjeras hacia Canarias. El apoyo que estamos dándole en este caso a Plan B, eh, a través del Canarias Aporta, eh, eh, intentamos que se centre en lo que es el acompañamiento de la empresa en su proceso de salida, no, tanto en lo que es la aportación económica que puedan recibir las empresas, que, evidentemente siempre es bienvenida, pero fundamentalmente que la empresa pueda contar con un consultor senior. esto unido a que también incluimos un técnico de Proesca que va lleva a la empresa, por así decirlo, de la mano e intentamos crear un equipo que sea la empresa, el consultor senior, el sport manager, el técnico de Proesca, evidentemente después los equipos directivos de Proesca que estamos muy pendientes eh, de todo el desarrollo de los proyectos, o sea que tenemos reuniones periódicas con, Plan B, con Alberto tenemos muchas oportunidades de que él nos transmita, porque para nosotros es fundamental el que la empresa nos transmita cuáles son sus inquietudes y las necesidades para nosotros podernos adaptar y no al revés.